YouTube Farmusic представляю. Ko'ngil bog'im ochilmadi sensiz, baxtlimisan? Aytgin yorim mensiz, ko'rdingmi yo? O'zingni tengsiz, zulhumorim, dilabgorim. Kecha kunduz o'yladim o'zingni, menga aytgan yolg'onli so'zingni teng ko'rmading yo menga o'zingni zulxumorim dilabgorim zulxumorim visolingga zor etding senga bo'lgan muhabbatim xor etding telba kabi qoldim izingda rahm qilmay bunchalar abgor etding zulxumorim visolingga zor etding senga bo'lgan muhabbatim xor etding telba kabi zinda rahm qilmay bunchalar abgor etding YouTube for Music Zulhumorim qalb quyoshim sensan dardu g'amim ko'zda yaşım sensan oshig'ingman telbaman yo'lingda naq boshimga yetar toshim sensan kecha kunduz o'yladim o'zingni menga aytgan yolg'onli so'zingni teng ko'rmading yo menga o'zingni zulxumorim dilafgorim zulxumorim visolingga zor etding senga bo'lgan muhabbatin xor etding telba kabi qoldim izingda rahm qilmay bunchalar abgor etding zulhumorim visolingga zor etding senga bo'lgan muhabbatim xor etding telba kabi qoldim izingda rahm qilmay bunchalar abgor etding Yugu barım Fakat özün zuhum var Cismi canım Bugün senin kolingda Namusarım Fakat özün zuhum var Necatkarım Fakat özün zuhum var Yugu barım Fakat özün zuhum var Cismi canım visolingga zor etding senga bo'lgan muhabbatim xor etding telba kabi qoldim mizingda rahm qilmay bunchalar abgor etding zulhumarim visolingga zor etding senga bo'lgan muhabbatim xor etding telba kabi qoldim mizingda rahm qilmay bunchalar abgor etding ютубе фармьюзик